Yeah. are Atif. Zakam. Listen. जख्म आते मेरे कलम मैं लिखू रैप बंदा हूँ स्वेग सब बड़े गिदड़ हम बड़े शेर ये नाम रखे फॉर जैसे एम स्टेन ये रैप को ना देखते ये रैप को ना सुनते ये बंदे हमारे जैसे को ना चुनते हम तो किसी से ना ये गंदे क्यों ये मानते हैं हम बड़े गुंडे ये चौक्स मारते हैं टंडे ये रैप को हमारे नहीं सुनते इस जख्म की वजह किसी से ना हम डरते जो डरते बस वही सर के बल गिरते चेक जख्म